Giza anatomia iruan, hau da, aurtengo kursoren lehenengo lau hilabetekoan, eh, eskatu genien eh, Euskal Wikilariei izan batik artikulo falta ziren ba, erraiekin erlazionetako gaiak ba, betetzeko. Eta horrela, ba, joan ginean, ba, gai gehiago sartzen eta Euskarazko Wikipedian dauden utzuneak eh, betetzen. Horten, horrendala azte bi, bere neuroanatomia eman dugunez, ba, neuroanatomia erretko beste artikulo pilatxo bat egin ditugu. Guzti hau, eh, Euskal Bikilariak eta Luizearen artean dagoen elkarlaren kultu bat da, zeren pena baten du, lehen ikusi dituzuek, ba, maian gainera eta duten lantzuak, ba, gure han txokoratzea. Guztira, da, maika e, eh, artikulu berri atara dira, gaiak izen dira danaterikoak, gaiak oso zehatzak ere bai, guk egindako artikuluak, egun da, bueno, ikustaldi baino gehiago izan dituzte, eta bukatzeko eh, agian arratzaldean aziko esaretenak eh, Wikipediaren e, tailerra lanak egite, ba, holan joan gaitezke ausatzen ba, gu dauzkagun